багш тэр хүний дугаар. Аа байна уу? Аа байна. За. Бүтээр дээр гадаа орж ийна. Хоёр машина хаан тавьж орж ирж байгаа юм бол? Энэ яг хоёрыг хараад байсан. Оо тэр нь. Оо тэр нь шүү дээ. Аа за за за. Окей. Яа. За. Ингээд ингээд байна. За. Гараа. Яаж болох вэ? Энэ leadership нөө ширээ захиалсан шүү дээ шүү. Шууд орчихлоо тийм. Яам хөөх бодлоо. Манай хэвчээс байхгүй нараа. Тийм ээ, дагнатай жоохон ойрлцсон. Дагнаас ихтэй дүү илүү. Өснө ургалт мургалт. Дүү тийм. Дүү ихч үлөө. Өө зэ. Бүгд таван дайвар адилхан байх юм аа. Нөөц хөдөн ч юм уу ингээд. Thank you. За. Сайн байна уу? Сайн байна. За. За тэгээд эхлээд хүүхдийн вакцин авчихдаг. Энэ нөө төмсний цутантай юм биш үү, тийм? Төмсний цутантай. Тэгээд заармагтай. Шинээр амин тийм. Шарсан гараа болон шарсан төмсөө бас жимсгүй байна. Аха. За, за, за. Хүүхдийн вакц тэгээд нэмэлтээр аа алимны шүүс тэгээ цэвэрхтэй. Тэгээ хүүхдтэй болохоор за өөрсдөө шүү. За хоёр болооны настай шүү л. Юу яч Миний хамшил аваад тий би хоёул дундаа чи нэг шүл аваад за тийм би шүл авчих. Би нэг юу авъя тэхөө энэ Монгол холноос нь авъя тэхөө. Энэ Монгол холтой юм байна. Аа энэ хоошор мошоро. Хоошор та шордлог байгаа юм уу те? Ойр шордлог гэдэг шивтэй тэгээд авчвал гоё шүү. Тэгээд уул нь өөр өөрсдөө юм аа. Одоо юм бүхэн чинь уул гүөх ярьж байгаа шүү дээ. Тэгээд өөрсдийнх юм аа хийгээд яг хөө тэр Монгол юугаа голдоо шихүү. За хүний толгойноо тоосгоо яа тийм те. За тэгээд шасан бооцоо. Аа тэр гэтээ шасан толгой биш. Юу байгаа юм уу? Э, шорлог гэдэг шиг тийм. Тэмбэ шорлог гэдэг юм. Нэмэлтээр шорлог нэмсэн. Нэмэлтээр шорлог нь авчихсан хараа. Энэ шөлөнд гэхдээ ингээд нэг юм уу? Тус тустай авч болох уу? Тус тустай авч болно. Аа за. За тийм ээ тус тустай аваад өөрөөсөө хамтар яа. Гурван шилний сонголттой байгаа. Та гурван шил аваад тэгээд үлдсэн шилүүдийг нэмээд болчихно. За тэгээ. За за тэгвэл болооны ястай шил. Хоёр болооны ястай шил боллоо. Гурван болооны ястай шил боллоо. Тэгээд нэг шарлаг. Нэг шарлаг. Би бүр шарлаг үнэхээр идмээр юм. Тэгээ IST манай гэрээ ажи тийм шатлаг хүмүүс хийжсэн байхгүй юу? Тэгээ ийд гэсэн чи төшөө хөдөлэегүй. Тийм ч одоо яг шатлаг хийх. Тэгэд нэг IST нэмэнд авчих юм. За. За. За хоолоо захиалцсан. Тийм юм уу те? Тийм байна те. За ингээд юу big big family маань өнөөдөр эхэлж байна. Бид нэр хоолоо бүр амжилттай сайхан захиаллаа. Ерөөсө ресторанд орж ирээ хоол захиална гэдэг бол хамгийн хэцүү акшн байдаг. Тэгээд өнөөдөр бол зочноор бас нэгэн манай big big family зайлшгүй орох ёстой. За тэгээ хүмүүс бас маш их санал болгосон хосыг өнөөдөр бид нар өнөөдөр бүр яг 100% гэр бүлээр нь бас оруулж байна. Тэгээд урилгын маань хүлээж аваад өөрсдийнхөө өмнө нь бол хосын жорын талаар бид нэ онлайнаар ярилцсан тий. А тэгээ одоо бол яг ингээм амьдаараа хүүхдийн хүмүүшлийн талаар ярихад одоо бэлэн болоод байна. Тэгээд зөвшөөрсөнд маш их баярлалаа. Зөвшөөрсөн. За нэвтрүүлэлтээр орж оруулсан маш их баярлалаа. Тийм зөндөө үтсэн тэгээд маш их өгөөчтэй, маш их тийм үр дүнтэй одоо тийм нэвтрүүлэг контент болж байгаа. Тэгээд энэ хэсэгт э, бас нэг контент хэсэг болж оролцож байгаа доо. Маш их баяртай. Хувь нэмэр оруулж байгаа да. Яа баярлалаа. Та хоёр үтсэн үү Big Family-г? Би нөгөө нэг сэлэнгээнд очиж байгаа юм үзсэн. Тэгээд би нөгөө бөөнд очиж юм байна гэж ойлгоод одоо манай охин бас дагнатаа уулзах гэж одоо даад ирсэн байхгүй юу? Уул нэг юм загсаа миний охин дагнатаа уулзаад уулахгүй тий. Айгуу сайхан ааштай байгаа. Тийм хүмүүс болоож болохгүй шүү чи. Доо нэг цагч ирсэн. Дагнамын байдгүй. Дагнамын гэрээ хараад <laughs> уулзаад. Дараа тэгж байгаа бүгдээ нэг агаар салхинд гараад нэг дагнатаагаа энэ хоёрыг уулзуулах тийм одоо парти зохион байгуулсан. Тий. Зөвхөн энэ хоёрыг уулзуулах тий. Миний парти юникорнтэй гэж яадаг. За одоо нөгөө юу хоол ирэхээс өмнө бас э, яг үндсний ганц хоёр бас асуултуудаа асуугаад ингээд явъя гэж бодож байна тий. А миний харь хэлэхгүй би шууд эхлэе явчих. Тэр чи эхлэе. За. Хүүхдийн хүмүүжлийг битээр энэ нэвтрүүлгийг яагаад хүүхдийн хүмүүжил дээр нөгөө онцолж авсан бэ гэхээр бид нар чинь нөгөө 20 дугаар зууны хүмүүжлэр хүмүүжигдсэн. Тэгэхээр энэ хүүхдүүд маань болохоор одоо яг 21-р зуунд байна тий. 21-р зуунд яг энэ техник технологийн ийм энэ зуунд ингээд бид нар өөрсдийнхөө мэдэж авсан энэ хүмүүслэрээ энэ хүүхдүүдэд хүмүүжүүлэх гэхээр бас ингээд нэг зөрөлдөө гарч ирээд идэх тий. Тэгэхээр тойр маань нууц биш болвол одоо ер нь яг ямар одоо яг хүмүүслийн чиг шугамыг барья гэж бодчих юм байна. Аа тэгээд өөртөө бас яг ямар хүмүүжлэр хүмүүжигдсэн бэ? Зарим хүмүүс болохоор ингээд эмээ өвгөдөр өссөн, эмээ өвгөгийн хүмүүжлэр хүмүүжсэн гээл тий. Ингээл нэг тиймэрхүү юм яриад байдаг. Тэгэхээр эхлээд тоо хоёрыг сонсъё гэж бодож байна. Тэр нь илүү их сонирн байх байх гэж. Ярих нийт сэдв бол энэ яг энэ сэдв өрөөнд л яригдах юм. Тэгээд нөгөө тоо хоёр бас бусдад ингэчээсээ нэг ингэчүүл зүгээр юм байлаа гэж бас хэлэх мессеж зөндөө байгаа. Тэгэл ерөнхийдөө энэ хүрээнд ярилцгаая. Тэгээд эхний асуултыг хайрнаг э, санийхыг хөнгөрөөдөг юм асууч. Би чамаас асуух уу гэж асуусан шүү дээ. Жи үгүй гэдэг гэсэн. Аим хүнд аим том юм асууж. Охноор нь сонин ачин охноосоо юу сорж ийн? Хүүхдээ цаасаа юу юм сорд юм шүү дээ. Хүүхд чинь бидрийг ээж аа болгох юм шүү дээ. Би л аяа гэж. Ямар ч би ерөөсөө хамгийн эхлээд ямар ч шалтгаангүйгээр ингээд хүнийг үнсэхтэй хайрлах ямар ч болцолгүйгээр ямар нэг хариу нэхлэхгүйгээр хайрлах тэр хайр бол хүүхдээс хамгийн эхэлтийн болол гэж яг мэдэрч байгаа. Тэгэл ингээд айгүй хөөрхөн одоо бүр хайрлал хайрлуулахыг тий хайрлаад байгаагаа өөрөө ч гэсэн тэг хүнээр хайрлуулад байгаагаа айгүй сайн мэддэг болсон. Тэгэл амар хөөрхөн ингээд ирээл тэг зүг зүгээр ажаал тэврээл үнсээл тэгснэ ингээд илж мэлээл тий тэгэл нэг юм одоо ингээд хэрэв би ингээд цэцэн гэл зандраал ингээд загнангууд яг үүдээс яг тэр нөгөө характер гаргадаг байхгүй. Тэгэхээр хүүхэд миний 100% тойл юм байна. Хүссэн хүсээгүй би энэ хүнд угаасаа л одоо тий Э, юм зааж байгаа юм байна гэдгээ бол маш сайн ухамсарлаж байгаа тийм болохоор аль болохоор гэтээ би ер нь жоохон нэг юм жоохон хатуу маягийн хүн баггүй юу ер нь хатуу маягийн ээж тэгээ аль болохоор бас нэг хатуу арга байсан ч гэсэндээ дуу хоолойгоос нэг зөөлрүүлж хийсэн л гэл бас хичээгээд яваад байгаа хаяа бас өндөр дуу орж ирэн штэ <laughs> за ингээд эргүүл юм болоо за чи хэдий хүүхд рүү шанх шанх дуураад байгаа заримдаа тийм Тэгээ ер нь бол нөгөө э, өөртөө бас их өөрчлөх тийм одоо юм бай одоо болцлууд гарч ирдэг юм байна л да. Ягаад гэвэл нөх хүүхд харж байгаа хүүхд уус дөөрэдэг. Тэгэхээр яг нэг үлгэр дөөрэйл болж байгаа гэсэн утгаараа яг би ингэж авах юм бол хүүхд яг намаа дөрөв ийм болчихно гэсэн утгаас өөрийнхөө муу тал ч юм уу эсвэл нэг жоохон тийм юм мөрч юм битээ байж бол хүн байж болмооргүй тийм залхуу хойрох ч юм уу гэрте зүгээр нэг гэдэг байж ахтаа ч юм уу тий цэвэрч юм ба байх гэдэг ч юм уу янз янз юм гарч ирж шít тэр бүх юм чинь эхлээд нөгөө хүүхдэд үзэгдэж байгаа учраас эргээд нөгөө өөрийгөө яг тийм байх ёстой хүүхдэд нөгөө нэг юм над чиг байгаараа гэдэг үзүүлэн өөрөө э, сайн байх байх хэрэгтэй болчихж байгаа болохоор өөрийгөө өөрчлөх өөрийгөө жоох нэг юм хүчлэх ч юм уу те зөв байх тал руу жоох чиглүүлэх тэр тал дээр а зүгээр урд нь хүүхдгүй байсан үедээ бол аах те тэгэл гэл ингээл байж ах үе штэ а тийм бол хүүхдтэйгээ уулзсаас бүгдийг нь харж байгаа гэсэн утгаараа яг нэг үлгэр дуурайл болох учраас бүгдийг яг тийм нэг юм байх ёстой гэдгийг юу гарна жоохон байлгахыг хичээж байгаа байхгүй. Тийм. Тэгэл аль болохоор илүү их нөгөө энэ одоо ойлгохгүй те одоо жоохон байна гэж бодохгүйгээр бүх юмыг ингэж нөгөө тайлбарлаж ярьж тэгээ бид хоёр бас өөрсдөө түүхс хүмүүс бишээ гэдгийг аюулсан ойлгуулж тэгэхгүй бол хитрхи одоо хүүхд тарж байгаа гэл шилэн нэг юм шаазан хоргонд байгаа тийм юм шиг өөрсдийнхөө хүн хүнд ийм муухай тал байдаг штий гэдгийг бас огт харуулахгүй байх гэдэг бол нэг бодлын хүүхдээ хитрхи харлган ч юм уу те хит их гинэн ч юм уу эсвэл жоохон сэтгэлийн тэнхийг өм болгож өсөх магадaltaй гэж бодоод байгаа. Тэгээ тийм болохоор одоо жишээлбэл алдаа хийгээд би одоо охины загинцсан бол яна ээж охины загинчлаа шүү намайг уучлаарэ гэдэг ч юм уу те одоо өөрөө хийсэн буруу үйлдэлтэй уучлахгүй сурдаг, юмд талархаж чаддаг. Дээрээс нь хүний те тодорхой хэмжээний алдаа тутаглыг бас нэг ойлгочихдаг. Тиймэрхүү үзүүлсгэлтэй хүн болохыг илүү бас хүсэж байгаа. Биднийг нөгөө нэг жоохон бахад одоо бидний үеийн ээж аав нар нэг ойролцоо ер нь юугаар ингээ бидрийг өсгсөн байдаг штэ. Одоо тиймүүд одоо бидний үеийн нөгөө өөртөө ээж аав болчингууд бид нар бас нэг магадгүй нэг ойролцоо нэг арга техникээр нэг одоо одоо тренд болж байгаа юмар магадгүй хөхтэй өсөхгөөл эргэн тойрны хүмүүсээс харчаад тэдний хөхтнийг тиймэрхүү ах шиг байна. Яг нэг дуурайгаад өсөх гээд байгаа юм шиг. Надаас тийм айгаа анзаарагдаад Яг тэр давлгаанд аливжээ бид нар өөртөө төсцсөн. Тэгэл нэг бид нар өсөхдөө яг адилхан аав ээж тэгдэг байсан зоддаг одоо тэнд юу гэх нэг арилцсан юмнууд эдгч нэг багнасаа ярихлаар хоорондоо аяг төстэй ойрлцсан. Тэгмэд одоо манай хүүхдүүд бас дахиад яг тийм болчих үү дээ. Битэрийн харж оруулахаар хүүхд толгон өөр өөр хүүхд толгон өөр өөр онцлогтой тэр хүүхдүүдэд өөр өөр ингээд э, одоо хайр халамж өөр өөр арга хэрэгтэй юм санагдаад байгаа байхгүй. Та хоёрын тал дээр юу гэж боддөг вэ? Яг өн авах юм уу? зарим хүүхдүүд маш их анхаарал хэрэгтэй. Зарим хүүхдийг болохоор маш ингээд одоо арай нэг өөр аргаар өсгөх хэрэгтэй гэл хүүхд толгоны онцлог их өөр байгаа юм шиг санагдаад байгаа. Ер нь бол зүгээр ингэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Хүүхд э, өсгөн хүмүүжүүлнэ гэдэг чинь өөрөө маш том шинжлэх ухаан болцсон байгаа юм байна лээ яг цайны хэлдэг нөө бидний үуч юм бидээс дээд үед ч юм уу яг л нөгөө нэг юм аясаараа ингээд өссөн байгаа даа шүү дээ. Хин ч яг заа чи заавал ингэх хэрэгтэй эсвэл энэ юм байна чи ийм аястай учраас чи энийгээ хөгжүүл тэрийгээ ингэ гэдэг юм байхгүйгээр ерөнхийд нь ингээд ажлын боловсрол руу ингээд оролцсон. Тэгэл яг хүүхдээ яг аль хичээлдээ дуртай яг юундаа яагаад байгаа нэг сонирн биш. Заавал төгсөх хэрэгтэй он цавах хэрэгтэй гэдэг ч юм уу те. Ингэсээр яваад явцсан. Заавал их сургууль байх хэрэгтэй ямар мэрэгчлэн нөхөд заавал тэр эсвэл би юм чим чинь миний хүүхд юмч байх хэрэгтэй гэдэг ч юм уу. Ингээ явцсан. Тэгэхээр нөгөө нөх хүүхд одоо яг ингээл бүр юм ухаан орсон юм цагаас нь эхлээд энэ хүүхд яг юунд дуртай байна? Үнэхээр дуу хөгжим сонирхолтой байна уу? Эсвэл яг юм зурж мурахт нарийн юм байна уу? Эсвэл ингээ хэмжээ хэмжээ бүх юмыг сайн ингээ хардаг байна уу? Эсвэл ингээ тийм хувц мувц хилдэн юм сонирхолтой нэгэд багасаа эхлээд яг тэр чиглэл нь ингээ хардж эхэлдэг юм байна л да. Явах юм уу? явчаа. Одоо энэ унтах гээд байгаа тий. За насаанатайгаа явчих. Явна гинэ алах нь гинэ. За алхаа явчих. Нови нови. Алхаж явах амар дуртай бүр ингэ зүгээр аахгүй. Тэгээд харангуут яг ийм байхаас нь эхлээд яг юунд сонирхолтой байна гэдэг юм энэ жоохон дэмжиж өгöd байх хэрэгтэй юм шиг байгаа юм. Тэнгүүт нөгөө нэг хар багаасаа илэрч байгаа авьяас чинь өөрөө тодорхой хэмжээнд ингээд дэмжээд өгөнгүүт ингээд нэмэгдээд л өгдөг. Хогцом амар сод гарч ирэхгүй ч гэсэн ингээд явж л өгдөг. Тэгээд 10 жилд ороод цэцлэгт ороод 10 жилд ороод ингээд явангууд хичээлүүдээр бас илэрч эхэлдэг тий. Аль хичээл нь сонирхолтой, аль хичээл нь муу байгаа. Заавалт хийгээд чадахгүй байгаа сонирхолгүй хичээл нь бүр хүчлээд загнаад зодоод тэр хичээлийг хийлгээд авах бас зөвөө буруу юу гэж бас ярьж эхлэх болчихж байгаа байхгүй тийм ээ. Тэгэл нөгөө нэг сонирхолтой юм дэмжиж явсаар байгаа тэр хүүхд чинь өөрөө томроод эхлэхээр мэрэгдлээ сонгоод би ийм хүн болмоор ингүүл суртай байна гэдэг нь тэр талаас нь заавал чи ийм байж болохгүй заавал чи тийм болох хэрэгтэй гэдэг ч юм уу. Тэгээ хүчлээд ахаар хүн нөгөө ирээдүйд нэг амьдралдаа орохдоо бас л нэг юм дуртай дургу мэрэгчлээ тэрнээсээ кайф авах уу авахгүй юу гэдэг чинь тэр хүний насан туршийн амьдралын асуудал болчихж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр дуртай юм хийгээд нийцээ кайф аваад явах амьдралын тийм сонголтыг тэр хүүхд сонгож байгаа бол тэр сонголтыг нь баг өгөх хэрэгтэй. Гэхдээ мэдээж аль талаас нь зөв буруу гэдэг нь бас өөрөөсөө дургу байгаа юмар хамаараа биш буруутчихгүй зөвдчихгүй гэдэг талаас нь бас тусалж хэмжих хэрэгтэй эцэгхийн үүрэг байгаа ч гэсэн огт хориод ч юм уу яг зөвхөн өөрсдийнхээ санаанд нийцүүлэх юмар хүчлээд ингээ явна гэдэг тийм жоохон хүний эрх зөрчиж байгаа маягийн болоод байгаа юм шиг санагддаг байхгүй. Тэгэхээр ерөөсөө яг ийм багаас нь ихсүүлэл одоо манай хүүхд юунд аймаг дуртай ингээл амар дуулах дуртай. Тэгээ яалчгүй нэг нэг айгүй мэдрэмжтэй яваад идэг. Ингээд хүүхд дууныхаа нөгөө аяын хүртэл эхний нэг аямаа явж байгаа шүү дээ. Тэр нь хүртэл даам даам даам ингэж ингэж яг орж морол ингээд нэг. Нүү яг үгүй. Амар тэгж явдаг хөгжим дараад байгаа юм шиг бараг амаараа. Тэгээд эхлэнгүүт нь бодож байгаа хөх за энэ хөл яалч юм сонсголтой байгаад ингээ яалч юм дуртай байгаад юм тийм энд өглөө босонгуудаа дуулж босч ирдэг байхгүй юу. Тэгээд заавал ингээ хөвжүүлэл аав чинь дагаад болох хэвээр тий. Аа мамонаши гэдэг эхлэнгүүт дагаад дуулахаас аргагүй чи дуугаа гэж байхгүй шүү дээ. Чи ингээ гэсэн дуртай юм дэмжих хэвээр юм чи. Тэгээд эхлэнгүүт чинь л одоо герт ямар нэгэн хөгжмийн зэмсэг ч юм уу тий. Бас нүүдний сонсголыг одооноос эхлэн ингээ бас хөгжүүлээл дэмнээд явж явах хэвээр гэдэг жижигэн төгөл төр хуурч юм уу юу ч юм ямар юм Тиймэрхүү тэгэл эсвэл дуурдаг микрофонтой ингээл дуулуулаад ч юм уу энэ талаас нь эсвэл үгүй бол би өөр амар зурх дотоо зурган дотоо бол заавал зураг гэдэг дуулахын хариуд ч юм уу зурм сур гэл ингээл хүчлээд авах биш. Аль яг одоо илэрч байгаа юм ин сайн дэмжиж явах одоо яг хүүхдийн хамгийн гол суурь нь юм уу гэж бодож байгаа шүү дээ. Арай их юм ярьсан уу? Яг энэ тал дээр одоо жишээлбэл түрүү хэлсэн шүү дээ. Адилхан ингээд хүмүүжлийн аргаар хүмүүжүүлэх гээд эсвэл энэ хүүхэд миний хүүхэд юм байхад энэ хүүхэд юм байгаад байна. Яагаад ингэхгүй юм бол яагаад тэгэхгүй юм бол гэх юм. Нэг талаас баримжаагаа авчлаа байх л та дандаа ямар хэдэн удаа 3 4 удаа эцгийх болоод үтцсэн биш анх удаа эцгийх болж байгаа хүмүүс бол мэдээж одоо за дагнаад эдэн настайтай хүлд орсон биш тэгвэл цэцэн яагаад хүл орохгүй байгаа юм бол ч гэх юм уу нөгөө өөрөө мэдгүй учраас тэгж харьцуулж байгаа боловч давхар ер нь яг энэ алдаа эмгтээчүүдэд ээжүүдэд бүр илүү их байд юм шиг санагдаад идэв. Тэгээ би өөрөө бас яг ийм жоохон алдаатай юм баггүй юу. Тэгэл э, тэрний хүүхдийн гисэн гинэ, энийг гисэн гинэ л одоо Facebook-с илтэн янзын группүүд байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгэл үсэг ингэж сургадаг гинэ мэнэ гэж би нэг хэлсэн нөхөртөө. Э, нөгөө Facebook-ийн уншлаас амар мундаг юм ба. Одоо охиныгаа ингэдэг юм уу, тэгдэг юм уу гэсэн чинь үгүй хүүхдийг хүүхд насаар нь байлгаач юм чинь. Хүүхд гэдэг чинь хүүхдэрээ те тоглож байгаад өөрөө өөрийгөө олдог те. Өөрөө юм үзэж агаад өөрийгөө олдог байх хэрэгтэй болохоос биш. Заавал одоо энэ амар тренд болоод байгаа арга гинэ гэл те. Бүр тэр олоныг ингээл хитрхи амар амар хүчлээл хүүхдээ баг өдөрт хідэн э, одоо яг зарим талаар энэ зүв байж магадгүй зарим талаар буруу байж магадгүй ямар ч гэсэн манай гэр бүлийн гэх юм бол манай нөхөр тэрийг бол бүр эрс одоохондоо би тэд бүр 6 сартай тэн жилүү бараг тгсэн юм а тий чи 6 сартаагаас нэгтгэж гэлээ 3 сартаас бүр ихтэйгээ тий уншуулаад ингээд сургана гэдэг тий тэгэл ийм аваад бичи мичигээл нэг хөө уншуулаад аягүй дургуцсан аа хүнч 6 сартай хүүхдийг одоо юу яриад байгаа юм бэ тий? Юу хичээл ном, юу өсөг мөсөг цаах, юу хийл цаах, юу яриад бараг алзар чиний бараг хийгээгүй нөгөө нэг юм карьер те чиний дуусгаагүй тэр хүслийг чинь чиний хүрээгүй тэр амжилтанд хүүхд чинь заавал хүрэх ёстой юм уу үгүй шүү дээ. Тийм гэж байхгүй. Цэцэн бол цэцэн, цингэл бол цингэл те. Мишэл бол мишэл. Одоо өөр хин бол хин гэдгийг тэрнгээр нь зүгээр сайхан байлгаад одоо харин ста манай нөхөр нөө нэг одоо чинь A B C D гэл ингээл дуулж болоод ингээд яваад байхгүй. Тэгэхээр одоо бол тодорхой хэмжээнд тэгж явж жоохон жоохноор ингээд анхаарч бол болохоор юм цаг үе нь байгаад байна. А тухайн үед бол арайчтай бас 6 сартай за бити зүгээр одоо бас арай шүү гэд намайг бүр маргал цангисан биз дээ чи одоо бити надад надад үзүүлээ баяр чивэл хүний хөхтэй ингэж ярьдаг гин тэтгэлээр ярьдаг гин ингээд зүгээр өөрийнхөө хөхтэй тийм болохгүй тэгээд тэгсэн чи айгүй дургүй байсан тэгээд сүүлд бас нөгөө хүлд жоохон манай охин чинь нэг нас 4 сараа одоо хүрч байгаа гэхэд одоо болтол нөгөө ерөөсө ганцаараа алахгүй байгаа байхгүй тэгсээр нэг хүнээр ингээд төвшүүлж халахад тэг тэрэнд нь би жоохон эмзэглээд яанаас та нэрэ дагнаа гэхдээ нэг настай хүлд орсон баг нэг нас бишээ төвшүү 7 болоо сартай бараг алхацсан биз тий. Тэгсэн байна, ингэсэн байна гэл ингээ ярингууд бас битээ тэгж хүүхдийг харьцуулаа. Амар эмзэглүүлнэ, өөрийг эмзэглүүлнэ, өөртөө итгэлгүй болгоно тий. Зүгээр сайхан одоо миний охин хүлд орох цагтаа хүлд орно. Хүүхч хүлд угаасаа л ордог. Хизээ нэг зэгт орчил таараа. Харин охиндоо байгаа бүр гоё тэр сайн сайхан мэдрэмжийн ч юм уу магтаад, урамшуулаад тэр сайхан талуудын гоё юу яалтаад эмжилтэйгээд. Тэгээ би харин Мишелээс бол яг энэ аав ээж байхын үед бол би бишэлээс яг энэ үүрэг үүргийн үед нилээд би бас өөрөө давхар суралцдаг. Тийм. Тэгэж таа гоё дотор захтансан газар ярьлаа гэдэг шигтэй майчлаа гэдэг шиг. Нэр яг тэгээд аахгүй ингээд яг тренд болж байгаа юмар ингээд яг одооны бидний үеийн одоо ээж амнар яг ингээд тэр трендээр тэдний хүмүүс тэгж байгаа гэж ингэж байгаа гэж яг тэрэн шиг байх гад магадгүй ингээд ирээдүйд яг тэр хүмүүс 18 20 настай да яг ингээд баг насны адилхан тэг ингээл ээж аваад яг тэр үед тэгчихсэн учраас ингээд тийм юм дээр тэгсэн гэл нэг бид нар шиг яриа сууж авах үедээ гэл би бас дотроо бодоод байхгүй юу харин тийм Тэг энэс чинь бас болоод би би уулын инстаграм дээр айгүй л ингээл ингүүл зүгээр ингүүл гойдоо мойдоо гэдэг тиймэрхүү ээж байх юм тийм ингээл иймэрхүү бичдэг байлаа. Сүүлийн үед өөрийгөө жоохон бас тийм э, бичих юм надаа болидоо гэж бодоод байгаа. Яа тэгэхээр нөө хүмүүс А цингэл ингэж байгаа юм бол тэгвэл одоо цэцэн ингэж байгаа юм бол өөр миний өгч гэсэндээ ийм байх хэвээр. Эсвэл яг энэ тоглоомоор тоглох хэвээр. Яг энэ одоо тэр нэг идж байгаа юм ихтэй ч гэдэм үү. Бас хитрхи амар ийм харьцуулалт их хийлгээд ах үү дээ. Хитрхи одоо ээжүүд маань амар их ингээд тэгээд нөгөөхөөс яг зөв үлгэрлэх байх боловч давхар нөгөө нэг юм өсөлтөх гэдэг юм уу юу гэдгийг те нэг жоохон юм буруу талаас нь бас юм өгөөд ах үдэ гэж бодоод ер нь айгүй тэрийг багсгаад байгаа шүү дээ. Тэгээ боли боли. Тэрийг хүн бас яна уучлаарай яар уу за. <laughs> Ингээд байна яг бид нарыг багтахад маш өсөлтөөлцөн, маш харьцуулцсан. Тэнгүүд одоо бидний нөгөө нэг тэр чин тэр чигтээ суудсан учраас өөрийн мэдлгүй ингээд ямар нэг юм харьцуулаад хүүхдээ өөрчлөө. Тэгэхээр одоо тэр шинхэн байгаа одоо тэрийг огт сураагүй байгаа тэр хүүхдүүдэд яг энийгээ бас зааж өгөх нь айгүй буруу байгаа хөх те. Ер нь багад бол тийм байсан шүү дээ. Тэрний хүүхдийг хаа тэр тэгж ах чи ингэж юм тий ингэхгүй байна. Тэр тэгээд ахад энэ ингэхгүй байна гэдэг юм бас их сонсцсон. Тэнгүүд яг тиймэрхүү байдлыг цэнгэлээс гарч ирэх гээд байдаг хөөхгүй. Харьцуулаад идэг юмнууд нь. Тэгэл яг саяны харьцуулал явахгүй нь явж гэнэ гэл тэнгүүд нь ялч хэлж байгаа юм чи явах үед бол хүн болгон явна. Тий? А эрт өрөө уусаал явна. А зүгээр миний охинд байгаа одоо шилжих юм бол ингээд яг харьцуулаа ингээд ирэх юм бол яг одоо цэцэнгийн насан дээр ч юм уу цэцэн чинь баг ой хүрээд чөлөө баг яриад ярих гал ингээд сулганаал дуулж муулаал ингээд ингээд эхэлсэн. Бас хүүхд толгой ингэхгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь бас ингээд хүн болгон өөр ингэсэн онцлогтой, өөр давуу талтай бүх юм л өөр байгаа байхгүй. Би хүчний байна те Одоо яг бие хүчний бас явж байгаагүй алхна гიშгэн гэдэг чинь тий бас тэгээд эн чинь бас ноён сан ухаан санааны янз янзын ингээл бүхэл юм өөр байгаа учраас заавал тэрийг ингээд нь тэгээд нэг гэдэг юм бас илүүтэйгээр аг өөрөөр нь байлгаал яг зөв болж байгаа юм сайн дэмжиж өгөх айгуу сайн юм шиг. А үнэхээр чадахгүй болохгүй байгаа юмыг дэмжиж өгнө. Гэхдээ нөгөө нэг ярьж байгаа өнцөг нь харьцуулт маягаар явчихаар тэр хүүхд нь өөртөө итгэлгүй болдог ч юм уу эсвэл ингээ хор шар гоцоогоод хитрхи нэг юм муухай бас шарлахгүй ч юм уу эсвэл хүний дээр гарах гэж зүтгэдэг тийм нэг замтай болох ч юм уу гэл өвөл дүнгууд нь одоо тийм шүү дээ бид нар яг тэрний чинь үр дүнгууд гэхгүй яг тийм сууж шүү дээ тэгэхээр нөгөө нэг яг одоо ингээд бид өөрсдийнх нь нийгмийн харангууд яг нөгөө нэг хүний дээр гарах хэрэгтэй гэдэг юм яваад байгаа байхгүй тэр тийм машинтай болцсон байна заавал хийх хэрэгтэй тэр тийм байшин байна гэхэд би заавал ингэх хэрэгтэй гэл нөгөө харагдах байдлаасаа айгүй их өрсөлддөг болсон. Бараг дотоод хүн рүү анхаарахгүйгээр те гадна талаас нь амар ингээд дүгнээд байгаа байхгүй те. Гадна харагддаг байдлаараа айгүй уралддаг болсон те. Энэ чинь нөгөө нэг бас яг тухайн үеийн хүмүүжлийн нас болоод бас нөлөөсөн болов гэж харагдаж байгаа. А тэрнээс биш тэр тэгээ явж хэн хамаатай би өөрөөхөө гоё бэ гэдэг анханасаа явцсан байсан бол өнөөдөр бас яг ингэ Европынхан шиг ч юм уу те ингэ нэг тоодохгүй. Аз жаргалын нөгөө индекс гэдэг л аз жаргалын ханаа гэдэг зүйл амар өндөр байх байсан баг гэдэг өнөө сэтгэл ханамжийн индекс нь яг өнөө. Тэгээ бид нар чи өөрөө өөрт одоо ингээл Монгол улс Улаанбаатар хотыг амар стресстэй байна л гэдэг. Яг үндэ стресс ингээд ажаад ингээ харахаар бид нар яг энэ багтаа авсан хүмүүжлээсээ болоо бид нар өөрөө өөрсдийнхээ амьдралыг амар хүмүүж. Одоо стресстүүлдэг юм билээ тий. Хин нэгний одоо тэр барьцсан сэтгэл тэр тэгээ өөрчлөгдсөн гингээл зүгээр ингээ ажиглалтай байгаа амьдралаа өөртөө аимшигтай стресстэй болгоч юм да. Йоо Монголд амьдрах үнэхээр стресстэй маа гээл тий. Тэр магадгүй энэ үе одоо бид нараар ингээ дуусаад ингээ бидрээр дуусмаар байна. Манай хүүхдүүдийн үед бол магадгүй тэр нөө Европын хүмүүс шиг хинэн столон гайднуу лаа гайднуу гэдэг шиг нөгөө өөртөө хаан хүсэл мөрөөдлийг хөөж амьдрдаг тий. Хүмүүс шүүмжилдэггүй энэ арай нэг өөр болж магадгүй. Тийм үе болох байх гэж бодоод идэх юм яг эдрийг бол Тийм учраас нөгөө монголчууд одоо бидний үеийн залуучууд гадагшаа очиж амьдраад тэгэнгүүт тэнд амар аз жаргалтай санагдаад байгаа чинь ерөөсөө л хинтээ ч юутэй ч өөрийгөө харьцуулахгүй харьцуулагдах тийм өөрөхгүй байхгүй. Хин дэг нь урахгүй зовхгүй шүү. Тэгээд тэнд ямар хувцс хүнд зориулж хувцс үсээд байгаа. Тэр хинт ч хамаагүй. Тэгвэл тэнд ч амар амар тайван болоо. Тийм. Тэгэнгүүт амар стрессгүй гоё байгаад аз жаргалтай. Тэгэхээр энийг хандлагыг л өөрчлөх юм байна. Энэ хандлагыг одоо хүмүүсийн хандлага юм уу да тийм. Энэ хандлагыг одооний бид нар өөрсдөө ингээд эргэн тойрны бүх ингээд бид нар ойлгочих юм бол тэрний хүүхдүүд ингээд бидний хүүхдүүд чинь яг тийм шинэ гоё юм гарчих юм байна шүү дээ. Тэгэхийн тулд бид нар энэ Big Bang Family-г маш сайн хийх хэрэгтэй. <laughs> Та маш сайн ярих хэрэгтэй. Та нарыг ойлгосон энэ утгаар маш сайн яриулах хэрэгтэй байна. Таны шилдэг хамгийн сүүлийн шилдэг шүү. Оо за яг энэчээс буруу шүү авахгүй чинь. <laughs> За ингээд явчих. Аа тийм байна. Ингээ хөрхөн богоон шүү шиг хүрээд ирсэн юм шиг. Манай хүүхэд юу хийж юм? Хүрээд авцсан уу? Хүүхдийн өрөөнд авчих шиг тийнд. Тийшээ нэг ууг юм авчиж. Надаа энэ дугуй ширээн дээр ингэж идэх нь аян гойс нэг. Яа тэр ингээд аймаг гоё тийм халуун долоо урам салах гардаг тий. Ингээд тойр цуугаад ярьж байгаа учраас. А энэ нөгөө тоо нарын тоог дээр шин дотор ясан байгаа юм биш үү тий. За надад хөшөлөөс авах үү. За шилээ. Яа. Оо ямар хөрх юм бэ? Монголоор бичсэн биз гал баг донд их юм тэрэг. Би нэг одоо л арчлаа. Өө хараа санамж онж монголоор юм биш. Дандаа хятад биж байсан. Хятад байх ёстой гэж утцсан юм. Э, Шүлмэн сайхан буцалж явах энэ э, халуун акшнд одоо ийм сайхан э, хоолыг ингээд бидэнд бэлдэж өгсөн. За нэгдүгürt би бол өөрөө нөгөө шивэд нөгөө тогооч хийж исэн учраас энэ галтгоонд ямар амьдрал өрөндгийг амар сайн мэднэ. А тэгээд нөгөө миний хийж өгсөн хоолыг эдсэн зочин маань ингээд ямар нэгэн байдлаар ингээд баярлсан талархснаа илэрхийлэхээр тэр тоогооч ямар гоё баярлж те тэр хүнд ямар гоё каптай байдгийг гэдэг аягүй сайн мэдэх учраас хэрвээ энэ хоолыг бэлтгэж өгсөн тоогооч үзчихвэл <clears throat> бид дөрвийн зүгээс маш их баярлаа гэдгийг хэлмээр байна. Тэгээд бас энийг далимдуулаад хэлэхэд бол үзэж байгаа үзэгчдэд энэ бас энэ Улаанбаатар галерейгийн гурван давхарт байрлахын little shift хурж ирээд бас нэг гэр бүлэрээ сайхан хооллож үзээрэй. Тэгээ манай хоёр маань өнөөдрийн зочин маань бол эндхийн байнгын үйлчлүүлэгч юм байна. Яг нөгөө little shift ер нь их таалагддаг байх гэхэлэр аа нэгдүгээрт орчин маш тухтай. Яг одоо энэ төв буюу одоо энэ хоёр дахь салбар нь шүү дээ. Эхний салбар нь бол Home Plaza дээр байдаг. Бид нар бол анх нэгтгэхэд л орж үзээл тэгэл дараа нь энэ галерей нэгтгэхэд Сквадрын талбай одоо зүүн талд нэгтгэхэд нь бас орж үзээ. Воо ямар амар том салбар вэ гэдэг. Хамгийн гол нь энэ чинь нөгөө нэг бас нэлээд тий Аазда гэлгүй баг хамгийн том нь багшаа тэгэхээр том салбар нь гэдгээд байгаа байхгүй. Тэгээд гол юу нь бол тухтай хоёрдугаар хүүхдэд айгүй хэлтэй. Одоо энэ тэнд оролын гот хүүхдийн санал ерөөсөй байхгүй байдаг. Хүүхдийн тоглох газар байхгүй. Гэтэл энд чинь ингээ хүүхдийг хүүхэн тоглоулаад те хажууд нь өөрсдөө тухтай хооллох боломжтой. А 3 дугаарт одоо энэ бил авдаг энэ шүлнээс охинд өгчтэй. Ясны энэ шүлнээс элдв байнц янтлагч хийгээгүй. Яг л жинхэнэ тийм ямар ч юу байхгүй, давс байхгүй. Тэгээд булууны яг гоё юм Монгол яс байгаа учраас ачаал нь аягуулсан тайлагдах байх гэдэг. Манай охин бол аягуулсан иддэг те эдний шүлнээс. Тэгээ өөрөө гурилтай шүлэнд амар туртаал ирээ гурилтай шүш ингээл банш маш хийгээл ингээл хүчингүүт бүрээ. Аягуул туртаа иддэг байхгүй. Тэгээ энэ нэг будааны боо билүү дээ чинь. Нүг ингээд сайхан идүүлээл тэгэд э, найз нөхдөрөө орно бид нар чинь гэр бүлэрээ орно. Хаяа хоёулахнаа орно. Ер нь бүр байг баг 7 хоногт бол нэг удаа орж ирдэг баха тий. Тийм үү. Тийм бүр амар ордог. За тэр ч арай хэтэрх баха. <laughs> За хоёр доор л нэг үйл бол батараа. Тэгвэл хоёрт тест байн. Өөртөө байн үрчлээ. Ер нь л гээ байн юм болчих жоо. Тэр нэг хүмүүс нэг зогсоол айгүй юутай. Тийм. Зогсоол нэг хамар юм тий. Очоод яах вэ ийх үгүй нэг юм байхгүй шууд ороод зогсоол тавиал тэгэл гарахтаа нөгөө үйлчлүүлсэн баримт төлөлийн ямар ч төлбөр байхгүй ингээд гарчдаг. Тэгэхээр ерөөсөө нэг бүх талаас айгүйгоо тав тухтай байдлыг шийдсэн болохоор. Гоё штэ. Тэгээд сайхан идчихэл за одоо гидсэнд үрцэн болвол за машингүй үрдсэн бол бүгд мөгтөө тэрэгтэйгээ сайхан ингээд талбаагаар түрэл салхилуулаад тэ ингээд явчихад айгүй э, тийм бүх юмд ойрхон учраас хотын төв учраас ч тэр нэг юм гоё сэтгэл төрөөддөг. Яг энэ салбарт орж ирлээ бүр илүү таалагддаг хүмүүс ч нөгөө хотын төвд байгаа рестораныг амар үнэтэй байдаг хай зэрэглэлийн нэ тэрэг үнийн өвдөжтгс айгу айтаган боломж юм сая минүүнээс ингээ харж байгаа чи яг ингээд нэг 2 3 гэр бүлээр орж ирэл энэ family багцыг авахд бол За ингээд сайхан хооллоо тий. За тэгээд бас бискүчүүд маань бас хоолсны араас нүрэ боддөг нь одоо jam юм да. Нүр намынхаа бодгийг арилт лээдсэн үү? Нүрээрээ иддэг хүмүүс. Тэргээр зүгээр шүл өсрээд. Шүл ууцсан чи бүр халууцаад хамаг хувцас тайлаад одоо цаашаа бодлоготойгоор явхаас тэгээд бас нэр ийм сайхан хоол өгсөн маш их баярлалаа. Хоол өгсөн гэдэг. Хоол тайлсан. Хоол өгсөн. Нэр гоё амттан байна. За тэгээд үргэлжлүүлээд ярианда орё гэж бодож байна. Би тэгээ нөгөө нэвтрүүлгийн ихэд нэг супер асуулт асуусан. Тэнд маань одоо жиг асууж болно юм зү тээ. Юу гэж бодож байна? Оо шууд. <laughs> Шууд. Хоолт болцсон уу гайгүй юу? Нөгөө өөртөө яаж хүмүүцсэн бэ гэдгийг сонирхох байхгүй тий. А юу ер нь бол зөрөгтэйгээр алдаатай байсан, оноотой байсныг ал. Одоо ингээд бодоод ахтай. Одоо бодоход бид нар аав ээжээсээ хүмүүжтэй Би бол ер нь за 7 8 9 нас хүртлээ ээж автагаа. Тэгээд 9 наснаас хойш нөгөө яг өсвөр нас те ийм үеүдтэй болохоор эмээ өвөө дээрээ хүмүүжээд аа тэгээд намайг 15 та байхад ээж ээж буцаад солонгосоос ирээд тэгэл ер нь тэрнээс хойш ээж тэгээ байсан. Ерөнхийдөө л эмээ өвөөгийн хүүхэд Тэгээд э, эмээг эмээ өвгийн хүүхэд байхын нэг давуу тал нь эмээ өвгийн хүүхдүүдийг амар их мэрх гэл хүмүүс ирээд идэг шүү дээ. Би л тэрнтэй ерөөсөө санал нэгдэхгүй. Харин ч илүү ажилтай, илүү юм нөгөө настай хүнийг ойлгох, тэ нөгөө хүндлэх, хайрлах, хүний урд дуур орж юм хийх, зүгээр аргашаа суугаад байх биш тэ. Тиймэрхүү одоо хүмүүс болд юм болов гэж боддtiin. За аав гэж нөгөө алганы амд амсуулна гэж ярьдаг шүү дээ тэ. За одоо таагчдуулж явсан үе бол байгаа. Хамгийн сонин нь хараа <laughs> хүн ингэдэм байх тухайн зүйлийг үйлдэжсэн хүн одоо нэг үгээр хэлэл ээж аав маань тэрийг нэг хоёрхан удаа гэж хардаг бол хүүхэд тэрийг үржүүлж бодд юм байна. Муу имийг хамгийн амар нь тодулчих. Тий, хүний нөгөө сэтгхүүд хүүхдийн сэтгхүүд муу им одоо магадгүй нэг хоёрхан удаад даалганы амт үзүүлж исэн байж болно. Гэтэл надад тэр нь баг 3 4 5 6 удаа юм шиг л тийм амар тод нөгөө гэрэлдээ дурсамжаас илүү тийм дурсамж нь илүү тод үлдсэн. Тэгэл аа нэг юм алганы амт үзүүлэн ингийн тэгнгээл одоо нөгөө нэг за одоо болохгүй л бол бүхсэнд нь хэл маханд нь хэл наадахныхаа ингээд гэдэг нэг тийм үе шүү дээ тийм яг бидний үе чинь одоо бол өстэй тэгж болохгүй юм шиг санагддаг шүү дээ одоо яг юунд ярьж байгаа юм би ярьж одоо яг юунд ойлгуулж болохгүй юу яах шүү гэдэг тий ойлгуулж нөгөө ярьж тайлбарлаж тийм тэгээ нөгөө нэг би тэр нэг юуны Save the Children гэх нөх хүүхдийг хамгаалах сан, хүүхдийг ивэх сан гэдэг үлээд олон улсын. Тэдний тийм бас нөгөө э, хүчирхийллийн эсрэг хүүхдэд одоо гар хүрхээ бүгдээрээ зогсооё тий. Тэр нь зүгээр нэг хөнгөн хэлбэр байсан ч гэсэндээ хүүхдийг ер нь шийтгэн гэдэг энэ бодлыг бүгдээрээ зогсооцгоё. Шийдэж ийн гэл нэг бухан руу буруу орлоод зогсоодаг те. Тэгээ нөгөөх нь юу ч бодож байгаа бодож байгаа ч юм уу гүү ч юм уу. Яг үндэ бол хүүхэд тэр чинь эргүүлээд тэндээс зүгээр л за би буруу юм хийсэн ингээл намайг шийдэж байгаа юм гэж болохоос ш яг юу буруу хийснийг ойлгохгүй гинэ. Ярилцаж тайлбарлаж өгөхгүй бол зүгээр ямар ч хэлсэн би нэг буруу юм хийсэн байх ингээл ёстой юм байна гэж хүлээж авдаг гэж байгаа юм. Хүүхдийн сэтгэл зүйчд бүр тэрийг аюу сан тайлбарлаж өгсөн. Тэгээ тэндээс би хүүхдэд ер нь гар хүрэх хүүхдийг шийтгснээрээ одоо ялж байгаа юм шиг тэгээ шийтгснээрээ тэр хүүхдэд юм өгж байгаа юм шиг тийм мэдрэмж байхгүй харин ч баг илүү алддаг юм байна. Тэрний оронд илүү сайн ярилцах ойлголт гол нь ярилцах. Ерөөсөө л эцэг эхчүүд нэг том алдаа нь болохоор залхуурд юм уу ойлгож нү ярилцахаас илүүтэйгээр газ шийдэхийг хүсдэг гэдэг байхгүй юу. Ерөөсөө тэрнээс болол нөгөө нэг ууртай тэр өндөр дүү гардаг тэ нөгөө алхаа бүксэн дээр нь цохих гардаг нөгөө шийтгэх гардаг гинэ. Уйггүй яг ингээд тайлбарлах тайлбарлах юм бол хүүхдээ аюу сайн ойлгодог гэтгээд байгаа байхгүй. Одоо нөгөө аав ээж чинь өөрсдөө нөгөө би чиний аав би чиний ээж Тэгэхээр чи миний хэлснээр байх хэвээр миний завраар л байх хэвээр гэдэг л нөгөө нэг бас нэг хуучны юм яваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр э, тэрийг батлаж харуулахын тулд ч юм уу өндөр дуугаар одоо хүүхдтэйгээ харьцдаг, загнадаг, зодддаг. Тийм. Тийм байдал чинь одоо юу гэдэг би чиний босс гэдэг нэг юм цаагурааны тийм утгаа яваад байгаа байхгүй минийхаар байх хэвээр. Ягаад гэвэл би чиний аав, би чиний ээж гэдэг юм яваад байгаа юм шиг. Аа тэрнээс өөртөж нөгөө одоо юу гэдгийг левел бууж ирж нөгөө хүүхдийн төвшөнд очих хэрэгтэй байгаа байхгүй үргэлээ. Найз нь юм шиг очиж тэр хүүхдтэй ярьж тэр хүүхдийг сонсож тий зөөлөж тэгж зөөлөхнөр ярих юм бол тэр хүүхдийг юу нь болохгүй ба гэдгийг ойлгох болохоос биш. Учир зүггүй дайр задах бол бас одоо яг нөгөө бидний бас нэг тийм үе байлаа шүү дээ. Буруу юм хийчихвэл яалтч би бас эмээ өгдөөсөн. Тэгээ өвөө бол мэдээч нөгөө нэг эрэгтэй хүүхдүүд ихтэй бас илүү их хөдөлгөөнтэй бас хэцүү байдаг үе байдаг нь шилжилтийн нас насны үедээ бас тийм ээ. Тэр үдээр бол тавч гол зөөлдөж гинөө. <laughs> Тий. Тавч гол суран бүсэл яалтчгүй бас нэлээд оролцуулж исэн тийм үе байгаа. Угсаа тэр бүгд л тийм байсан баг. Тэнгүүт ялангуяа ялгаагүй бас одоо манай эмгтээдүү тэр хамт бич хоёр буруул хуйлал ингээл хоорондоо ингээл тоглож байгаа муудалцал бол хуйлаа адилхан оролцоолгоол ингээд тий. Тэг ингээ бодоод байгаагууд яг зүгээр тухайн үед яг яах байсан би сайн мэдэхгүй. Гэхдээ зүгээр яг одоо ингээ харах юм бол эмгтээ хүүхдэд ялангуяа бүр гар хөрнө гэдэг ч юм уу тэр байдлыг бүр багаас нь үзүүлэх болохгүй юм шиг санагдаж байгаа. Тэгэхээр бидний үед ирсэн байгаа эмгтээчүүд бас нөгөө ярьдаг штт. Э, яг хөө зүгээр хаяа нэг бараг л э, нөхөртөө нэг тоосоо гартлаа ганц зөвхөн яхад сайхан болдог ч юм уу сайн сони тийм хачаач юу хэлгүүл гарцаа тийм хүмүүс байдаг байхгүй бас тийм за яах вэ яах вэ ганц хоёр тэгээл үз гэдэг шиг тийм тиймэрхүү зөвшөөрлөлт явцсан болохоор нөгөө багаас нь бас нөгөө тэр огтуд чинь гэж аав ээж ч юм уу ямар нэгэн байдлаар ингэж ах ихтэй зодуулсаар байгаад тэр заахтай нэг байдаг эрэгтэй хүмүүс нь ганц юм байх гэдэг ойлголтыг авцсан юм шиг санагдаад байгаа байхгүй. Тийм тэгэхээр бүр багаас нь ерөөсөө эмгтэй хүмүүс ялангуяа эмгтэй хүмүүсд бол бүр ерөөсөө тэр эцэг их бол гар хурж цагинд содох тэр байдлыг э, бүр э, яач байгаад боломгүй юм шиг. Одоо тэгээд нэхэд бодоход яг үнэндээ та нар ч гэсэндээ бүгдээрээ л ингээл одоо бидний бүхсэн дээр цогтгол байсан бах. Намаг ч гэсэн сурам бүсчл байсан тий. Ингээл тавчгаар бас тавчг дуулдаг л байлаа. Тэгтэл эргээд бодоход тэндээс амар зөв үлдсэн юм ер нь яг юу байгаа юм бэ гэж бодоод үзэхлээр би яг яагаад тэгээс төгөөлснээс үлдээ яг ингээд ингээд бодох юм бол бас ойлгомжгүй те яг тухайд би яг юу буруу исэн юм бол гэд ингээд эргээд бодоход үлдээгүй байхгүй ерөөс санах юм байхгүй зүгээр намайг цогсон гэдгийг л санаж байгаа байхгүй те яг энэ дээр нэг юм юм байгаа гэдэг чинь ялангуяа эрэгтэй хүмүүс одоо нэг хэлтийн да зодуулснаар би намайг хардаа би буруу таг байгааз гэдэг юм уу тий. Зодуулчихсан гэхэд би буруу таггүй байна. Би ингэсэн гэхэд би яагачгүй л байна. Би байж л байна. Тэгж яхаа зүгээр одооны хүүхдүүд бараг гоншигнаад маялаад байгаарэ. Тэр нэг тийм хандлага байгаа гэдэг шүү дээ. Би бас тэрнийг сонсчод амар гайхаад идэхгүй. Тэрэн дээр юу гэж бод. Тэрэн дээр харин ерөөсөө хүүхдийн яг сэтгэл зүйчид ингэж хэлдэм билээ. Хэрвээ одоо зодуулаагүй, цохиулаагүй те тухайн үед тийм одоо юу гэдгийг чангатуу одоо тэр гар хүрээгүй байсан болвол миний хүүхэд эннээс илүү сайн байх боломжтой байсан. Нөө байж л байна. Одоо тэгээ яа тийм буруудаагүй л байна гэдгийн оронд бүр би энээс ч илүү магадгүй байх боломжтой байсан. Хэрвээ тгээгүй байсан бол гэдгэл ерөөсөө юу гэх юм хэлэлтэд гар болгоод тийм үйл байдаг гэдэг байгаа байхгүй. Яг үнэ. Тэгэхээр нөгөө нэг хүүхэд хүн нөгөө өөртөө итгэх итгэл өөрийгөө ойлгуулах нөгөө нэг чадвар мадар гэдэг юм байдаг шүү дээ. Өөрийгөө илэрхийлэх тэр бүх зүйл чинь бас яг тэр нөгөө сэтгэл зүйтэй холбоотой болчихж байгаа юм байна л да. Багаас нь юу гэдгийг их зодож модол ингэдэг байсан бол хүүхд их аимхай үйлдэл дотгошогоо болдог. Үннээ хэлэхээ хэлэхгүй худлаа ярддаг болдог тий. Тэгэхээр нөгөө юмнаас айгаад ингэчих юм бол намайг зодно ингэх юм бол ингэ баг багтаа мэдээж зодуулна гэж амар зөрөгтэй хүүхд байхгүй ш зодуулна гэхээр ааш штэ мэдээж Тэгээ тэрнээсээ болоод яг тийм сэтгэл зүйн төвтэй болчихсон. Тэгээ нийгэмд илэх байр суурь хүмүүс хүнтэй харьцагтаа хүртэл өөрийгөө зүйл ихэлж чаддгүй, яадаг, имээдэг, ичдэг, ингэдэг нэг тийм бас юмтай болцсон. Яг хөө тэр нэг биеийн хэлбэрлэх галбар галбар зүгээрэж олон талаас одуулсан гэд одоо зүгээр ингэж ярьж байгаа шиг тий. А гэхдээ сэтгэл зүйн хувьд тиймэрхүү нөлөөлөл нь яг зүгээр үлдсэн хүмүүс байдаг л гэхдээ дийлэнх хувьд нь бас тийм юм үлдчихдэг юм шиг байгаа. Өөртөө л үгүй гэдэг байгаа л учиг те. Тэр цаана өөр суурин. Тэр өөртөө л үгүй гэж хэлээд байгаа нөхдөд сайн бодороо те. Сэтгэл зүйн талаас нь бол маш их те доголдол тэгээ зэрэмдэг байдалд бол орцсон байдаг шүү. Хатуу хүн болсон ч гэж болно шүү дээ нөө жоохон харгистсан хүн тийм тиймэрхүү тал руугаа ч явж байгаа юм байна. Тэгээ тэр нь одоо яг үнэндээ ийм нөө хүмүүжлийн арга хэрэгэлсэн бас бидний эмээ өвөө ээж авын буруу биш тийм ээ. Тэд нар ч гэсэндээ магадгүй багада яг л тэгэд хүссэн. Ингээл ингээл яваад байгаа байхгүй юу? Өөр боломжтой, өөрөөр өсөх боломжтой гэдэг мэдээгүй мэдгүй юм чинь яах юм. Тэгэхээр энийг л одоо бид өөрсдийнхөө энэ үе дээрээ л тий энэ хүүхдүүд дээр л одоо гарахгүй байж таслан зогсоё л гэдэг имийг л яриад байгаа ерөөхдөө бол. Тэгвэл бол одоо бидний амьдарч байгаа орчин энэ байга байдал чи энийг чинь бүр хүс үсээг хүлээн зөвшөөрж хууль эрх зүйн талаасаа ч тэр тий хүлээн зөвшөөрж болохгүй гэдэг юм гарч ирээд байгаа байхгүй. Нэг бас нэг юм яриа байгаа даа. Яриагны асуулт. Эцэг эхнэр ингээд эцэг эхчүүд маш хүлээлттэй байгаад идэг байдаг одоо болтлоо одоо ээж авнаар биднээс маш их зүйлийг хүлээдэг чи нэг ядч нэг санааг минь хилэхгүй нэг тэгчүүл ингэчүүл гэсээрнээс ард айгүй их тийм хүсэл байгаад идэг те тэр одоо барыг хүн болгоно л тохиолдож байгаа хэмээ өөртөл тэнгуү зөрүүлээд одоо нөх хүүхдээсээ ингээд их юм өсгөн яг хүн хүүхдээ хараал ойлгох юм биш те энэ жоохон эрүүл саруул зүгээр ингээл элэг бүтэ ингээл эрүүл саруул явж ивэл өөр их хүсэх юм алга гэж боддог. Тэгсэн хэрнээсээ л ингээл олигтойхон мэрэгчлээ, олигтойхон сургууль төгсөөд, олигтойхон олигтойхон гэдэг энэ юм ингээл насан турш дагаал амар ядаргаатай. Амар хэцүү. Тэрэн тал дээр та хоёр юу гэж юу н боддог вэ? сургууль хувийн э, заавал одоо мундаг сургууль сурах хэрэгтэй эсвэл ингээл дандаа шилтгэн байх хэрэгтэй юм шиг заавал амжилттай байх хэрэгтэй юм шиг Тийм тэгэхээр нөгөө миний түрүүний ярьж исэн юуны бас юм орчлох гэл байгаа юм л та. Нөгөө хичээл сургуулийн дүн мөн гэдэг юм яа ярьж штэ. Одоо бус хүүхдүүд ингээд сурлаа чи заавал их сурах хэрэгтэй эсвэл 10 жилээ заавал онц төгсөх ёстой. Гэт ингэнгүүт тэр хүүхд заавал их албагүй л болчиход байгаа юм л та. Одоо өнөөдөр бид нар юу гэдгийг хими хичээлийг үзснээр алгебр үзснээр бидний амьдрал нөлөөлөд уялдаад байгаа юм бол бас хэцүү л байгаа. Яг нь шаарлалттай хичүүлэн байдаг. Тэгвэл тэрийг үүсгэж байгаа юм биш. Гэхдээ үүсгэж байгаа юм үүснэ заавал тэр хүүхдийн дээр оц бүх хичээл дээр гоц гойд байх шаардлагагүй байгаа юм л да. Ер нь юм болгон төгс байх албагүй байхгүй юу? Тэрний ижлэр бүх хичээл дээр төгс байх албагүй болчих. Тэгэхээр нөгөө нэг яг зүгээр сурах системаа сурахын үед сурна. Гэхдээ нэг айхтар тэрэн дээр хүч нэмээд байхгүйгээр явуулчихсан. За тэгэнгүүтээ Аа ихтэй сургуульд ороод эхлэнгүүт нөгөө мэрэгжлийн талаар ярангууд бас л нөгөө нэг э, ингээд хүчилсэн юм л ороод ирэх гэдэг нь шүү дээ. Заавал тийм тийм ч хөвдөл сурах хэрэгтэй эсвэл тийм хүн болох хэрэгтэй гэдэг. Тэгээд эхлэхээр ерөөсөө яг тэр тал руугаа аа э, хүн өөрөөрөө байх хэрэгтэй юм боломжгүй. Тэгээд эцэг их нь болохоор чи би нэг юм л гэсэн чи үе удмаа бараг л ингэж л явуулмаар байна те тэгжиж санаа намрах гад байна чи нэг юм ч бол манай удамд ийм хүн байгаагүй шүү эсвэл манай удамд амар амар угаас юм байгаа бид нар юу гэдгийг сэхэтэн хүмүүс гэдэг ч юм уу чи ийм мэрэгжил сонгох гээд байна ингэж ин тэгж ингээл те эсвэл чи ийм хөгжмийн урсгал ингэж ин чи ингэж болохгүй тех хэвээр ингэх хэвээр гэдэг ч юм уу ингээд эхлэхээр л нөгөө нэг дарамт нөгөөний эрхийн зөрчлийн юм яригадаад байгаа болчиход юм шиг санагдаад байгаа юм л та хүлтэн тэр чинь хүүхэд биш хүний хүний юм яваад байгаа байхгүй юу. Насан туршдаа тэр хүн юу хийж, юугаар хоол олж идэж амьдралаа зогоох вэ, болгох вэ гэдэг э, шийдэл нь тухайн үед явж байгаа байхгүй юу. Энэ нөгөө нэг хамгийн гол нь бас бид нар э, хүүхдийн өөрийнхөө өмч гэж боддогтай айгу холбоотой гинэ. Нэг асуулт асуучлаа тэр нөгөө хүүхдийн сэтгэл зүйч одоо эцэг эхчүүдээс суулгаж аваад хүүхд чинь таны юу вэ гэсэн чинь баг 100-ы нэг 80% нь юм уу да өмч гэж хариулсан гэж байгаа байхгүй. Оо юу нэ өмч гэж боддог учраас яг тэр нөгөө характерууд гарч ирдэг. Өөрийнхөө хүссэн хүн болох гэдэг тий. Тийм тэгээ нөгөө нэг эн чин одоо бид нар нэгэн л эцэг их болж байгаа болж байна гэдэг чинь тэр хүүхдийг өсгөж тий хүмүүжүүлж, өсгөж хүмүүжүүлэхийн зэрэгцээ хооллож, тэ ундлаж, хувцлаж, тэ одоо сургаж, боловсруулж тэр хүнийг аль болох одоо юу гэдгийг өөрийнх нь хүссэн тэр зүйлүүдийг хангаж өгөхийн тулд эзэх болж байгаа шүү дээ. Аа тэгээ тэрийг олохлээрэ би ингэсэн учраас Тэ би одоо өдий хумс уран хумсаа углан байж чиний төлөө ингэж зарцуулж байхад чи өнөөдөр тийм ингээд ах та яа гэл. Чи тгсэнгүү гэдэг чинь нөгөө өмч гэж боддогтэй ерөөсөө холбоотой сэтгэхүү гэдэг аахгүй. Тэгэхээр л яг одоо ингэж ярихад айгүй амархан л та бид нар ч гэсэндээ тэгэн ингэн гэл ярихад яг одоо ч гэсэн би бодож чинь яг яах хэвтан болоо гэдэг. Ямар ч юм бдээ одоо гэтээ би ч гэсэндээ хүүхдээ бас муу явуулмааргүй гэтэл муу гэдг нь өөрөө яг ямар ойлгох. Яг юу хэлээд байгаа. Айгүй сонин тий. Яг юу муу юм тэгвэл гингуутаа миний хувьд юу муу юм Тэгэхээр нөгөө байн одоо жишээлбэл мэдгүй манай гэрийнхэн л авдаг надад тэгж хилдэггүй ч гэсэн ягаад ч ингээл цаанасаа нэг юм нэг дандаа юм амжилттай байх хэрэгтэй юм шиг би баг заримдаа бодчих тэрээ би ямар нэг амжилтгүй ч юм уу те ингээд байх юм бол надад найз байх болов надад тийм байх болов гэж заримдаа боддог яах бол ер нь одоо би надад ингээд ямар нэг ингээ юм тохиолдлоо гэж тэгэд яг хүмүүс байгалах гэхдээ л яг юу болох вэ гэдэг бас айгүй амар санагддаг байхгүй юу. Тэгэхээр л ингээ багаас нэг юм нэг эсвэл хитрхи магтаж өссөнийх юм уу? Эсвэл хитрхи их нийгмийн идэвхтэй болгосныг юм уу? Нийтх бодоод одоо ингээд би өөрийгөө бодох охиноо бас тийм боломооргүй байгаа боловч гэхдээ л нөгөө дүлгөөний ярьдгаар нэг нэг өдөр харцан суучдаг байхгүй ингэх багтаа тэх багтаа өөрөө өөрийнхөө тэгээ хувьд нөгөө ирээдүг нь аль үшээ төсөөлсөн тийм өмнөөс нь төлөвлөсөн өмнөөс нь ингээд төлөвлөсөн одоо төлөвлөсөн баг байгаад байна тийм тэгээ тэрэнд нь ингээд жоох ухрахгүй болон гутлах гонсоох гол гонсоох гол тийм тэгвэл эцэг эцэг хүмүүс харин тэрийг айгүй өөр талаас нь боддгиймүү гэж л хараад байгаа. Ер нь ээжүүд яг энэ талд аюул хатаатай тийм Одоо бид нар ч бидний ээж ч гэсэн яг нэг ер нь ээж тийм байдаг юм уу эсвэл мэдгүй. Тэгээ одоо ингээд бид нар өөрсдөө том болцоо яана ингээд бодон ээж хүрээ миний өмнөөс миний амьдралыг төлөвлөөд за ингээд төвшөөтөө суугаад одоо тэгээд ингээд гэнэ гэдэг би өөртөө галзуурмаар санагдаад байгаа байхгүй. Тэгсэн ернээсээ хүүхдийн амьдралыг аливж ял бас ингээд төлөвлөсөн нэг тийм шүү дээ. Бас бодсон. Хичүүл ингээд хичүүл гээл. Тайвар ядаргатай. Алдах юм бол тэр хүүхд өөрөө л алдна. Онох юм бол өөрөө л онно шүү дээ. Уг нь бол тий. Хоёр ихтэй хоёулаа чи чимээг <laughs> сонсчих. Өөр нөгөө ихтэй хүүхдээс илүү тайван байт юм болов уу? Эсвэл за за яах вэ тэгээд угаасаа болно доо гэж бодд юм уу мэдгүй би л одоо ингээл амар хэвэн санаа зовд. Миш бол нэг тэгдгэн юм санагддаг шүү дээ. Юу гэсэн амар их санаа зов. Санаа зовноо тий. Санаа зовлоо байлгүй. Байлгүй. Тэгээ зовлоо гэх тэгээ баян тэрийг илэрхийлээд ингээд их юм бол давхар та нар чинь санаа зовоод бас эцэг болно шүү дээ. Аа тэгдэг юм болов. Тэгэхээр мэдээж чинь санаа зовж байгаа бодож байгаа юм байж л байгаа. Тэгтээ тэрийг баян илэрхийлээд зомноо суугаад байвал бас улам ингээд улам л депресстэй л болно гэсэн үг л дээ. Тэгээд мэдээж нөгөө юу гэдгийг ирээдүг юм бодно та нарын ярьж байгаа шиг нөгөө ингээд төлөвлөж харна гэдэг юм бол бас байгаа шүү дээ. Гэтэ харах харахтаа хаана байгаагаар харах вэ гэдэг нь гэдгээс илүүтэйгээр яг ямар характертай ямар хүн байх вэ гэдэг талаас нь айгүйх болоод идэг юм л да. Тэгэхээр нөгөө нэг юм айгүй зөв хүн байх хэрэгтэй юу гэдгийг одоо бүр хамгийн наад зах юмс айгүйгоо тийм цэвэрч байх хэрэгтэй эмгтэй хүн ялангуяа тийм ээ өөртөө арчаатай байх хэрэгтэй Тэгээ нөгөө охтуудад хамгийн нөлөөлдөг хүн аав гинэ ээжс илүү. Тэгэхээр нөгөө аавтайгаа илүү ойр, аавтайгаа их ярилцдаг охтууд өөртөө илүү ихтгэлтэй болж төлөвшдөг юм л дээ. Тэгэхээр нөгөө ирээдүйд нөгөө нийгэмдэлэх байр суурь гэсэн өөрийгөө илэрхийлждэг бас нэг хүн нэгний хараат бус тийм эмгтээчүүд үүдэг шүү дээ. Яг тийм эмгтээ хүн бол төлөвчгүүд аа хамгийн чухал үүрэг гүйцэтгэдэг гэж байгаа байхгүй багаас нь. Тэгэл тэр талаас бүх юм одоо бодоод эхлэх бол яг тийм хувь хүн төлөвшөлтөө тийм хүн ямар хүн болох вэ гэдэг тийм хүнээс нь хараад байгаа болохос юу гэдэг нь тийм мэрэгжилтэй болчихсон тийм амжилтанд хүрээл ч юм уу эсвэл те эсвэл нэг алдар нэр зүүгээл тийм хүн байхаас илүүтэйгээр хэрвээ яг зөвх мол төлсөн бол амжилт ч юм уу алдар нэр ч юм уу юу гэдгийг мөнгө төрөх ч юм уу тэр бүгдийг бол авахд бол асуудалгүй дагаад ирчихэл зүйл юм болов уу шаарч байгаа. Тийм биш байсан ч гэсэн нөө хизээд бид нарын үр хүүхд твэрэл байж тээ уг нь бол тийм ээ уг нь бол тийм. За одоо нэг ийм асуулт байгаа даа. Яа харахгүй одоо яг залуучууд бид нар бид нар нөгөө нэг би биндээсээ мэдхгүй юм а асууж ээж хоорондоо ярилцчихээж бид нар тэрийг аа иймэрхүү юм болов гэж одоо нэг тийм нэг юм төрслөл бий болоод байгаа юм л та тийм тэрнээс биш яг хүүхдийг эмэгтэй хүүхдийг ингэж хүмүүжүүлэх дээр эрэгтэй хүүхдийг ингэж хүмүүжүүлэх дээр гээд аль ч орон тийм байдгүй юм билэ а гэхдээ бидний үеийнхэн чи яг за энийг л миний үе дээр алдсан энийг л одоо энэ үе дээр хаяа гэдэг иймэрхүү юмнуудаа л ярилцаад байгаа одоо нэг юм байгаад байгаа мөнгө гэдэг зүйл байгаа та хоёр маань за мэдээж энэ мөнгө гэдэг зүйлийг хүүхдтэд ерөөхдөө ер нь яг яаж ойлгуулвал мөнгөний үнц хэрэг шүү дээ тий яаж ойлгоолвол дээр юм шиг ер нь бодож чинь энэ айгүй жохол байгаад байгаа тий ажил хөдөлмөрөөр дамжуулж энэ мөнгөний үнцнийг ойлгох уу аль эсвэл ямарваа нэгэн эд материалаар дамжуулж тэр мөнгөний үнцнийг ойлгох уу энэ бид нар яг хүүхдтэд яаж ойлгуулвал мөнгөтэй харьцах харьцаа нь яг зөв болох юм болоо энэ тал дээр би бол ямар ч үсэн ингэдэг байсан за айлын ганц хүү том хүү. Тэг яг манай үеэл ихтэй дүү гэдэг. Тэгээд нөгөө нэг ач хүчнэрийнхаа бас хамгийн том нь. Тэрс ер нь бол тэгэл нэг бүхэл юм хийдэг. Одоо эмээ үгийн тэг бүхэл юм хийдэг тийм хүүхдөөсөн байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр нөгөө нэг э, өвөө болохоор яадаг байсан бэ гэхээр миний ажлыг үнэлдэг байсан байхгүй. Тэгээ нөгөө чи ингээд ийм юм ингээд юмнууд хийх хэвээр. А тухайн үед бас өөрөө нөгөө нэг хөвлийн үйлдэлтэй байсан. Тэгэл маш их ном зам хөвлөд. Хөвлийн үйлдэлд би очно тусалдаг. Нөгөө эвлүүлж мэлүүлэл номны чинь ажиллагаа бас нарийн штэ. Үдж мөж дарж марж юм. Тэр бүх юм дээр ингээд шатараалтай ингээд ажиллаа би хуваарлж аваад тэр чинь дунд ангил хөөхтэй байгаа штэ. Тэгэнгүүтээ яг хийсэн ажиллаар надад ингээд 100 төгрөг ч юм уу те тухайн үед цалин өгдөг байсан байна. Одоо ажил хөдөлмөрөөр мөнгөний үнцнийг ойлгуулж өгөө. Шууд ингээд зүгээр ингээд мөнгө өгөөд ингэх биш. Тэгээд угаасаа хүссэн үсээгөө мөнгө өгөхсөж өгөөгүй ч гэсэн би ажил тэрэг хийх хэрэггүй юу. Ер нь бол ер нь байдлаараа. Тэгэхдээ чи энэ юу ажлыг хийцэн юм чинь чи ямар нэгэн байдлаар одоо шагнах хэрэгтэй эсвэл чи тэрийг үнэлүүлэх хэрэгтэй гэсэн үднэс мөнгө өгж байгаа байхгүй юу. А тиймээс чи энийг хийх ёстой. Ягаад гэвэл чи бас миний хүүхдэл юм чинь өсөө өсөө хийгээд хийлэхвэл бас ингэ хийлэн лээ гэхдээ дуртай дуртай дургүй юм болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө хүн ажил хийхдээ илүү дуртай болж тэрийг хийдэг болно гэдэг чинь ягаад гэвэл биений хийчих юм бол надад ийм одоо шагнал урамшуул орж би үнэлэгдэнэ гэдэг утгаараа тэрийг ч гэсэн урамтай хийдэг, сайн хийхийг боддог. Тэгээд эхлэнгүүд нөгөө хийж байгаа юм ч үр дүнтэй болдог. Өөрт нь ч ашигтай туршлага болж идэг. Ингэж яваад байгаа юм байсан байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэр нь бас нөгөө дандаа хэрэв бас дандаа нөгөө нэг тэгээ мөнгө өгөөд байвал бас одоо нөгөө хүн туслана гэдэг юм явж тэгэхээр нөгөө өвөө бол а хизээдээ өгөх үү те хизээ нөгөөхийг үнэлэхгүй те тэгээд тохиолдог. Тэрнээс биш хүүхдүүдтэй тэгээ ажил хийлгчээл ажил хийвэл чи мөнгө авна. Чи ингээл ажил хийгээл чамд би мөнгө өгнө. Тэрнээс чи зүгээр надад туслана гэдэг ойлголт ерөөсөй байхгүй гэж бас ойлгуул ойлгуулах магадaltaа шүү дээ. Тийм ээ тэгэхээр тунгийн аягуулсан тариу тааруулсан байгаа байхгүй юу тий. Тэгэхээр яг тэн дээр яаж ингэсэн болов би үүлдэд очиж ажиллаж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр үүлдэд ажиллаж байгаа хүмүүс чинь бүгдээр цалин авч ажиллаж байгаа хүмүүс байхгүй юу. Тэгэхэд би тэнд ажиллахад атлан цалин авах ёстой гэдэг ойлголтыг өгч байгаа надад. А тэрсэр гэр орны юу гэдгийг нэг лагер дээр очиж хашаа бодох юм хашаа бодлого май мөнгө биш шүү дээ. Тэр үл яг чи яваасаа гэр орныхоо юм хийх ёстой. Энэ бол чиний гэр гэсэн утгаараа энэ чинь хийх ёстой гэдэг нь хийж хийж байгаа байхгүй. Тэгээ би үйлдэл точ ажиллах бас дуртай. Тэ? Ачаа ажиллах юм бол бас нэг эдэн дөрөвтэй маруулж аваад идэх чинь анцаан тийм. Тэр тэр өвөөгийн энэ энэ шийдэл өөрө мөнгөний үн цэнийг ойлгуулахаас гадна бас давхрын ажлын одоо амт тий ажил хийвэл ийм юутэй одоо ардлын юм шагнал байдаг юм а тэрнээс зүгээр байж байдгүй гэдэг юм бас аягуулсан ойлгуул төгсөн чинь давхар давхар тий. Тэр одоо ингэ цэцэн бодонгууд бас тэгж л байгаа юм л та. Яг одоо бол гэхдээ яг яг нэг нэг ярих байлсан дээр мөнгөний талаар үнэхээр бодож амжаагүй. Аа. Хэлхий жоохон тий. Өөрийнхөө туршлагаас тий. Тэгээ бодонгууд яг одоо ингэж чинь томроод ирнэ штэ. Тэгээд юм хийдэг болоод ингээл их цахиад мөнгө ойлгож эхэлдэг болно штэ. Өөрөө юм авч идэрэ яадаг ийлээ. Тэгэхэд нэг мөнгөтэй харьцаж эхлэх үед нь таны хүүхэд нь мөнгөийг айгүй тийм яг яаж ойлгох вэ гэдэг чинь бас асуулт болж орж ирж байгаа байхгүй юу? Энэ бас ингээд бодох хэвээр юм байна. Яг ч бодох хэвээр хүмүүжлийн нэг хэсэг байгаад байгаа хүүхдийн хүмүүжлийн тийм зүгээр ингээ мөнгө өгөөд байх юм уу? Эсвэл мөнгөтэй харьцуулахгүй бид нар өөрсдөө ингэж урд дуур нь орж юм хийж өгөөд байх юм уу? Хидээ болтдгүй шийдэх юм те. Бүгд асуултыг тэмдэгэд байгаа. Асуултыг тэмдэг. Тэгээ янз янз бодонгууд хүүхд нь шийдвэр гаргах тал дээр аль болох өөрөөр нь шийдвэр гаргах хэрэгтэй гэж байгаа байхгүй юу. Аа. Тэгээд тухайн үед юу гэдгийг нэ за мөнгө өгчөөд чи яахаа өөрөө мэд. А тэгтээ ингүүл ингэн тэгвэл тэгнэ гэдэг юмын зөвлөгөөг нь сайн өгөх хэрэгтэй. Тэгэхээр хүүхд бодож байгаад а одоо юу гэдгийг шууд би энийг үрээд ингэчих юм бол би ингэх юм байна. А хадгалж байгаад ингэх юм бол би ингэх юм байна гэдэг ойлголтыг тэрээс шууд алдгаа хадгал болохгүй битгий үр ингэж болохгүй гэж ингэх биш. Тий. Тэгэхээр нөгөө нэг шийдвэр гаргах тал дээр хин нэг нь дандаа шийдвэр гаргаж өгөх юм бол өөрөө шийдвэр гаргах нөгөө юуг болдог гэж байгаа хэрэггүйс. Аа. Тийм шийдвэр гаргах чадваргүй болдог. Хүнийг хараас уугаад идэг. Энэ яг бол би шийдвэр гаргахад санаа зовт итгэлгүй хүнээс нэг юм сонсчвал шийдвэр гаргачих гээд байгаа гэдэг. Тэгэхээр өөрөөр нь шийдвэр гаргуулна гэдэг нь бас мөнгөн дээр байх хэрэгтэй юм шиг байна. 대. 네. 티. 네. Тэгээд энэ бас яг хідэн наснаас эхлэх үү. Айгүй жохол нарийн. Тэгэхээр энийг үдж байгаа энэ тал дээр туршлагачаа туршлагатай ч гэдэг юм уу хүн байх юм болоод та харамгүй энийг хуваалцаараа комент хэсэгт те. Яагаад би энийг одоо энэ big big family-д оруулж ирж байгаа вэ гэхээр одоо манай мөнхөч маань яг өсвөр насн дээр яг мөнгөтэй харьцаж эхэлж байгаа байхгүй юу тий Тэгээд ингээл нэг өдөр тутмынхаа юм дээр ингээл найзуудтайгаа гарах гэхээр найзууд нь зайрмаг авдаг өөрт мөнгө өгдөг а би юу нэг яг яавал мөнгөтэй болох уу өдөр гээл ингээл одоо ингээл мөнгө өөрийнхөө амьдрал хэрэгтэй байна гэдэг. Тэгэхээр бид чинь өмнө яг ийм өсвөр насны хүүхдтэй байгаагүй юм чи одоо л энийг яг ийм өсвөр насн дээр яг мөнгийг сонирхож явах үед нь зөв ойлгуулад өгчих юм бол цаашаагаа яах вэ? Чи өөр ингэ зөв явах юм бэл. Тий. Тэгэхээр нэг үзэж байгаа хүн байх юм бол та бидэнтэй бас коммент хийсгээр хуваалцаараа бид ч бас мэдээж авъя. Мэдхгүй байгаа учраас би бинээсээ асууж мэдэх гэж одоо ийм орлого хийж шүү. Надад нэг асуулт байна. Аа одоо нөгөө хосын харилцаа хосын гэр хүүхдийн хүмүүжил дээр хосын харилцаа аягүй чухал юм байна. А ээж аав хоёр хоорондоо харилцаа сайтайхан бол хүүхдийн хүмүүжил ингээ эргээр сайхан нөлөөлөх юмнуудад ингээ тайтайхан байгаад ээж аав хоёр өөртөө харилцаан дээр асуудалтай байвал хүүхд тэрэнд хүртэл ингээ амар нөлөөлөгдөд. Тэгээ тэрний одоо ингээ хохирогч болж байгаа хүүхдүүд бол маш их байгаа. Ээж аавын одоо хэцүү байнгын хэрүүл зодон тэгээ ингээ арх таарсны хамаарлаас л. Тэгэхээр энэ тал дээр одоо бүгдээ үзэл бодлоо санал бодлоо ярь тий. Тий хайрна гэдэг нэг сэдвт өгсөн. Нэг арим өсчээд. Арим шидчихсэн. Эсвэл үед амар тэр аюу чухал юм санагдаад байгаа байхгүй. Хүмүүс л хаар ингээл хүүхдээ биестэ сайн харж байгаа, сайн кэр хийж байгаа гэдэг гэл ингэдэг боловчиг. Уу бас ингээд эхнэр нөхөр хоёр хоорондоо ингээд э, илүү ойлголцдог нэг айтайхан бэжж тэр хүүхдэд ингээд сайн нөлөөлж чадах байгаад байгаа байхгүй. Тэгтэл тэрийг нэг тоохгүй аавыг нь бүр ингээд яг нохоо шиг үздэг зарим нь те ингээд эсвэл зарим нь ээжийг ингээд ааштай авгаа мавгаа гэл хүүхдэд хажууд те. Энэ нь хараад амар эмзэглээл тий. Тиймэрхүү нөө тохиолдолд харж ирсэн л та а юу гэдгийг нөгөө аав нь хүүхдтэйгээ хүүхд аав нь хүүхдтэй ээжийг нь муулдаг ч юм уу тий одоо өөрийнх нь талд хөвгт оруулах гэдэг юм шиг. Яг орлоо гэдэг зүйлс яах юм? Тийм. Тэгэхээр нөгөө талаас нь бас танаа авч ийн гэдэг тийм тэгэл аавын муулаа л тийм гэдэг. Тэгэхээр нөгөө нэг аав ээж бүх хүүхд бол бүх муу юм мэдлэн штэ тийм үү. Тэгэхээр ингээл энэ хоёр хоорондоо ингэдэг юм байна. Тэгэл хэрүүл уруул ингээл юм. Тэгэхээр нөгөө тэр хүүхд чинь эргээ том болоод гэр бүл зохиогоод эхлэхэд яг аль нэг аав ээж нь болох гэдэг байхгүй бас тийм. Ягаад гэвэл аав ээж нь тэгдэг л байсан. Ингээл энэ юм ус юм байдаг юм чинь гэсэн юм байх болчих гээд байгаа юм шиг. Тэгэхээр нөгөө нэг юм хоорондын харьцаа гэдэг яг нь маш чухал байгаа даа. Одоо single player бол ямар нэгэн байдлаар өндөр дуутай биеинтэйгээ харьцах ч юм уу те ууралсан байсан хэрвэл уурал тийм их юм гаргадаггүй. Аа үнэхээр ингэж үл ойлголцоод бас хүний л юм чинь хосууд юм чинь хоорондоо бас марах юм гарна шүү дээ. Аа тийм үед явах юм бол тэрийг аль болох хүүхдээс тусдаа өвтэйхэн ярихыг хичээх хэрэгтэй болчих. А дэрэл дэрэгдэн ингээл чанга дуугаар орилж хашгираал ингээл хэрүүл хийгээл ингэх юм бол нэгдүгээр хүүхд жоох хүүхд бол зөвхөнд мэдээж юм бол амар аимхаа болж ялангуяа хүүхд бол бүр тийм. Тэгээд дээрэс нь нөгөө ийм хараад ингээд байнгын ингээд олон жилээ том болтлоо ингээд бүүн хэрүүл дунд явцсан хүүхдүүд бол айгүй тийм нүдгийн нэг юм энерги муутай нэг юу болчт юм шиг. Юм болгоныг сөргөөр хардаг. Сөргөөр хардаг. Тэгэл нэг юм дандаа нэг муутлын юмыг хардаг. Тэгэл юм болгоныг муугаар боддог. Нэг тийм тал руугаа өөр ирэхгүй хүүхдэр хүүхд тэрнээс анх төрөө тийм биш болж байгаа ш тэр хүүхд чинь. Тэгэхээр нөр гэр бүлийн хүмүүжил гэдэг чинь ерөөсөө л Э, эцэг их хүүхдтэйгээ яаж харьцах а дээрэс нь хоорондоо яаж харьцахыг харж үлгэрлж дөөрэж байгаа гэдэг ч юм бас хамгийн чухал байгаа тохиол бас аав ээж хоёрыг Тэгээ нөгөө нэг би тэр нөгөө Save the Children юун дээр зочин тэр нөгөө Wagner-ийн э, нэг э, захирал байдаг шүү дээ. Тэнийг залуу гадаа залуу. Тэр Монголд олон жил амьдарсан. Тэгээ тэр хэлжсэн байхгүй юу? Ингээ монголчуудыг харахад нэг юм манай Монгол хүмүүс гэхэлэр ерөөсө хүүхдийн хажууд нялгардаг. Хүүхд хажууд өмсдөг нэг нэгээ те тэрвэрдэг. Тэр бол айгүй тийм одоо нөгөө нэгсэндээ жоохон юм юу харьцаа гэдэг юм уу та. Хүүхдэд нэг тийм сайн нар тусдаг гинэ. Харин хажууд нь бүр илүү их те болж өгвөл аав нь ээжийг нь амар их үнсэж байгааг эрэгтэй хүүхэд харахаар би эхнэрээ ирээдүйд ингэж хайрлах хэрэгтэй юм байна. Ингэх хэрэгтэй юм байна гэж мэдэрдэг гинэ. Тэгэхгүй нөгөө дотроо би хайрлалгаа штэ би хараалгаа штэ тий. Нууц зарладаг. Нууц зарладаг. Нэг өрөөнд ороод тийм гот нөгөө яг мэддэггүй гин л дээ. Тэрийг аягүй сайн харуулж нөгөө юу яаж явах хэрэгтэй гэж байгаа байхгүй. Тэрнгээрээ нөгөө Европ гэдэг юм уу Америк гэдэг юм уу гэр бүлүүд Монгол одоо Азиудаас тэрнгээрээ аягүй тийм ялгаатай гэд тэгжсэн. Тэгээ тэр үед надад тэрийг сонсоход нэрэл тийм байна да. Одоо бид нар бид нар ч гэсэн тэгээ багын одонгууд хизээнийх аав чээр нэрэлтэй нэг нэг үнсээлтэй тийм ер нь байсан юм уу ээж нэг хоолыг л аав идээ сууч гэдэг тийм санаад авч урагт үзээл гэдэг. Араа миний хонгороо миний хайрт эдэр гэж хэлжсэн юм санагдахгүй байна. Ээж нэлээл үнс. Дандаа нэрээр нь хөөгшөн гэл тэ тэгж үгтэй биш. Тэгэл ерөөсөө үнс ч мүнсэл тэрч юмрэл тийм байхгүй тийм хамтдаа хөвтөж байгааг нь ч хараагүй аав гэдэг. Яг л нэг тийм. Тэгэхээр Юусэн ийм байх хэрэгтэй юм байна гэдэг ийм ойлголт. Эсвэл э, жоохон юм нэг э, хэрвээ илүү их мөнсдөг, илүү их одоо би би энийгээ те тэрийгээ ил харуулдаг байсан бол бас хүүхд ямар ч болж өссөн юм бэ мэдэхгүй шүү дээ тий. Тэгэхээр тэр илүү чухал гэдэг байгаа байхгүй. Тэгээ би одоо ингээд цэцэн гэхаар миш бол намайг юу гайгүй ингээд хүсч мүсдэг шүү дээ тий. Тэнгут цэцэн ягаад амар юм ялуу юм амар юм зөөлхөн тий ингээд байж байгаа л хүн тэрэл үнсч мүсэд идэх юм гэхэлэр тэрийг хараад тийм одоо нөлөө үзүүлдэг юм болов уу гэж бодоод байгаа шүү дээ. Тийм тэр чинь нөлөө үзүүлдэг. Тийм баг тий. Ер нь бол тийм нөгөө аав ээжийн тэр ялангуяа за миний үед ярих юм бол бүр эмээ өвөгийн хүүхдүүд бол эмээ өвөө тэгж явах юм бол бүр мэдэхгүй юу. Бараг бүү паад болж байгаа шүү. Тийм байгаа учраас тэр чинь бараг мэдэхгүй тухай баг нас өнгөрцөн байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр зайлшгүй тэр нөгөө нэг хооронд тэр дотн харьцаа бол тийм байх. Нялуурхаас ерөөсөө битгий ичиг чинь ерөөсөө битгий аа гэдэг чинь одоо тээ ямар өөр хүнтэй нялуураад өөр хүнтэй ингээд байгаа биш тийм чи аав чи ер нь ингэж яхахыг харахад хүүхдэд ер нь яахаар муухаар нөлөөлдөг юм тийм яахаар муухай харагддаг. Яагаад муухай харагддаг юм бэ? Муухай жоох хүүхдэд хажууд идэг. Болооч молооч гэх тийм бодонгууд ингээд зарим ингээд айл мал тачаал янгууд одоо аав чи ер нь үнс хүнсэл ингээд бид нар харж чадахгүй тийм одоо тэр бүр тийм болтно. Тийм болтно хайлт гэсэн боо. Муха баба юм харуулах гэж байна. Хараа сайн сайн одоо санахсан зургатаар ингээд юм кино үзэж штэ. Тэгэл нүнс ч юмслээ ч юм уу жоохон эгүүлсээр гараад эхлэнгүүт тэгэл чал өөр юм нэгээд аяг тавга аваад тэр өөр ингээд яваад тэр байх ёсгүй ч болохгүй тийм. Яг тийм байсан. Зургатаар ингээд үнсэлцгийг харчих юм бол одоо яах юм? Муу юм сурах гэдэг юм ааш. Тийм дагаар хүн болгонтой үнсэлцэд явна гэдэг юм уу? Одоо яг ямар учраас тэгдэг байсан тийм. Аа хэрэггүй яг зүг байгаад байгаа байхгүй юу? Аюу сайн одоо тэр эхнэрээ нөхрөө аюу сайн үнсэл одоо юу гэдгийг те элээд л ингээд ерөөсөө хайрт минь ийм минь гэл ингээд ингэж яах вэ? Ингээл юм бол хүүхд бүр илүү тэгээд нөгөө хажууд нь аав ин хичнээн уур нь хурж болно шүү дээ. Нэг өдөр аав 8 уур нь хурсвэл өөрөө өөртөө л тэрийг ярина өстө цаавал хүүхд гээж тэрийг танаа авч өстө тэглээ. <laughs> Тэр тэр хүүхдэд ямар ч хамаатай юм дээ. Тэг ингээд тэрний цааж утга нь ингээд би нэг өдөр бодлоо. Бас ингээд яг таньдаг хүн маань тийм болоо. Тэг ингээд бодоол гэсэн чинь яг хуваагч гэсэн тийм үзэл байгаа байхгүй зүгээр том хүний аав ээж хоёрын бие биенийхээ хэнийг нь л одоо ялахын тулд тэрс хүүхдийн хинч бодож авах гэдэг байгаа хүүхдийнхаа тухай хүүхэд энд яаж нөлөөлөх бол хүүхэд маань яаж байгаа гэдэг огт бодолгүйгээр зөвхөн туяаг би одоо ингээд ингэж дийлэндэ гэж бодоод өөртөө баг болох гол хүүхдээ дунд нь хүүхдээ ингээд амар охироогоод тийм юм анзаар. Гэтэ нөө тухайн үеийн ерөөсөө л томчуудын нэг алдаа бол гэр бүлдээ бухимдалтай байж болно. Эсвэл ажил дээрээ чи бухимдалтай байсан байж болно те. Гэхдээ гэртээ ирээд хүүхэд чинь чамаас ямар нэгэн зүйл асууж авах тэрийг ерөөсө төвөгшөөж, ерөөсө тийм нөгөө нэг анхны тэр чирж ирсэн тэр нөгөө бухимдлаараа харьцаж ерөөсө болохгүй гэж аахгүй. Тэр үед одоо та болвол хэсэг хугацааны дараа одоо хүүхдээ цацааш цааш би ингэж ин гэж хэлчээд хэсэг хугацааны дараа та гимжсэн байж болно. Та тэр үед ингээд нэгсэндээ та хүүхдээ ашиглаад өөрийнхөө уурыг гаргаж ийна л гэсэн. Аа над ямар муухай үгүй юм. Тэгэхээр амар муухайгаац те хүүхдээ ашиглаж шүү дээ. Хүүхдээ ашиглаад уурыг гаргаж байгаа хөөх тий нөгөө ингээд уур нөгөө хүүхд чинь нэг тэр үед нэг жижиг нэг буруу юм хийсэн байл та тий юм ингэж атчих юм тэнгуут муухай ашлал тий хамаг нөгөө нэг юм тэр чихтэй хүүхдэд тавьчихж байгаа байхгүй зүгээр ашиглчихж байгаа байхгүй тий тэгээ бодглохлээр амар юм өрөвдөлтэй байгаас тий Тэг хичээ хичнээн бид нар дараа нь харамсаад яах юм? Хичнээн заавуучлаарэ гэд яах юм? Тэгэхээр харин ерөөсө тэрийгэ зүгээр л хаяад орж ирж явах хэрэгтэй л юм шиг байна. Нөгөө нэг хүүхэд нөгөө нэг баах юм асуугаа шалгаагаад ингэж байдаг шүү дээ. Тэндээ нэг би нэг дээ бүр дээр нэг юм уншижсэн. Нэг өвөө төрөж үлээ очсон. Аашаа аав дээр айгүй настай болсон. Тэгээ аав дээр гадаа сууж очсон чинь аав нь энэ юу вэ гэл юм бас. Аа чи хэрэг байна аав гэл. Тэгэл аав нь амар болоод асууд. Аа. Хэрэг байна хэрэг байна. Сүүлдээ аавдаа уурлаад тэнийг юм уу мангар юм уу эн чинь хэрэг штэ ийм тийм тийм гэж амар загнал хараад тий. Тэгээ ингээ яангууд аав чамаа ингээд байгаа өгсөн чи андас энэ юу вэ гэдэг ингээ амар их асуудаг байсан. Тэг булгамд нь би ингээ чамд хариулж өгдөг тайлбарладаг байсан. Гэхдээ ингээ бодонгууд яалтчгүй тэр амар юм бас хүн сэдв байгаа байхгүй амар тийм. Тэгэхээр нөгөө нэг иргэд ингээд юм ирдэг. Тэгэхээр хүүхдэд иргэд ирэхээс гол нь юмтай ингэж танилцж байгаа тэр хүүхдийн юм хичнээн ингээд юм асуугаад ингэсэн ч гэсэн тэр хүүхд өөрөө ерөөсөө шинэ ертөнцид танилцж байгаа гэсэн утгаар тэр хүүхдэд ингээд бүхэл юм бүх юм шинэ болоод байгаа байхгүй юу ч мэдэхгүй болоод тэр болгоны тайлбар хичнээн ад ачаалттай ирээл ядарсан байгаад ингэсэн ч гэсэн нөгөө хүүхд нь орж ирэл ахаал баах юм асуувал ойлгомжтой юм асуугаад ингэсэн ч гэсэн амар төвөгтэй юм шиг тэр болгонд нь ахаал нөгөө нэг цай хилдэг нэг уурал цуцалх бүхэл юм орхичоод Тэр хүүхдтэйгээ ингээд амар гоо 100% ойлголцоо. Ингээл аавж ууж маа нөгөө хүүхдтэй ингээд мянгуу дасуусан ч гэсэн тэрийг нь атганд тайлбарлаад ингээл яваад. Яагаад үлдэр чинь чи маш их төвчээр одоо юу гэдгийг төвчээр байхгүй тэрнээс шатлан уурлал чи тэнийг юм уу гэмээр л болно л да мэдээж. Гэхдээ л нөгөө нэг эцэг ихийн заавал нэг харуулах хэрэгтэй, үзүүлэх хэрэгтэй үүрэг болчиход байгаа юм. Тэр бол амар их эцэг их байна гэдэг бүр маш их төвчээр тий. Бүр үнэхээр их төвчээр. За ингээ өнөөдрийнхэн big big family-г энэ түрээд өндөрлөе. Бидний өөрсдийн хоорондоо асуусан асуулт болгоныг та өөр дээрээ бас бодоод үзээрэй. Хэрвээ би байсан бол хэрвээ би энэ нэвтрүүлэгт оролцож исэн бол би ингэж хариулах байсан юм а гэд комент хэсэг та бүхэн бичээд а тэгээ бидний сүүлийн гаргасан энэ одоо асуудал дээр өөрсдийнхөө үзэл бодлыг чөлөөтэй сайхан илэрхийлээрэй. Дараагийн Big Big Family-гээр уулзцгаая. Баярлалаа. Баярлалаа. Баярлалаа.